Bienvenidos a Alta Definición, una serie web para el espectador del siglo XXI y dedicada al análisis, discusión y mucho chacoteo del cine. En Alta Definición no nos importan los chismes de la farándula, lo que aquí nos interesa es disfrutar de las películas no como espectadores pasivos, sino como una forma de arte que impacte nuestra comprensión del mundo. Por eso hoy quiero platicar de una película de Netflix que me gustó mucho en su momento y que la verdad no ha perdido el toque. Me refiero a The Fundamental of Caring o Los Principios del Cuidado en España y disfruta el recorrido como maravillosamente la conocen en América Latina. <laughs> Me encantan las primeras películas originales de Netflix, porque me dan esa sensación de que realmente les importaba su contenido. Son historias que pudieron haber funcionado muy bien en los circuitos de cine y hasta ganado premios, además de gozar del apoyo del público y una de estas historias es precisamente Los principios del cuidado, protagonizada por el siempre joven Paul Roth, el talentoso Craig Roberts y cierta estrellita mexicoamericana llamada Selena Gómez. La historia gira alrededor de Ben, un escritor que tras una tragedia personal lo pierde todo, su esposa, su casa, su trabajo, prácticamente incluso pierde las ganas de vivir. Así que con la esperanza de encontrar una nueva dirección en su vida, se inscribe en un curso donde aprende a cuidar de personas discapacitadas. Es así como Ben conoce a Trevor, un joven de 19 años que sufre de distrofia muscular. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero toda mi vida he crecido alrededor de personas discapacitadas y si hay algo que me incomoda es esa simpatía inmediata que sentimos hacia ellos. Generalizar damas y caballeros, por lo regular es un error. Y cuando tienes la oportunidad de tratar a una persona discapacitada a profundidad, te darás cuenta que la mayoría es tan imperfectos como cualquiera. ¿Y por qué les cuento todo esto? Pues porque esta película se trata de cómo vivir con las capacidades diferentes, con igualdad y dignidad, y no con esa falsa compasión. Y cuando digo igualdad, lo digo en muchos niveles. Pues evidentemente Trevor está discapacitado, ¿sí? Su cuerpo está inmovilizado, pero su cuidador Ben también está inmovilizado, solo que emocionalmente. Y eso es algo que no se puede ver, pero que también demanda mucha atención y cuidado. Así que estamos viendo la historia de dos personas discapacitadas, aunque cada uno de diferente manera. Y la forma en que ambos personajes se ayudan me parece muy interesante. Y hablando de darse confianza, ¿se acuerdan que les platiqué de cómo por lo general pensamos que las personas discapacitadas son inspiradoras y casi seres de luz? Pues este no es el caso de Trevor. Pues Trevor es un adolescente bastante hijo de... y muy pinche cínico casi casi sociópata, que se burla de las convenciones sociales, o sea, se burla de su propia condición y de la gente a su alrededor. Por fortuna, resulta que Ben, el cuidador, también es bastante hijo de p así que es inevitable que entre ambos surja una amistad que va a cambiar la dirección de ambos personajes y de manera bastante verosímil. Nada de cambios apoteósicos o proyecciones paternofiliales. No, no, no. Algo sencillo. Incluso hasta cuando se introduce el personaje de Selena Gómez, puedo sentir esa dignidad que la película tiene con sus personajes. ¡Qué bonitos están tus zapatos! Eso le dice ella a Trevor. ¿Te imaginas cuánto significa una pregunta como esta para una persona que no pueda caminar? Incluso cuando Trevor se reencuentra con ella, ella no lo reconoce por su silla de ruedas, lo reconoce por sus zapatos. Otra gran escena es la del drama de la Bacota, una atracción local muy publicitada que por desgracia no tiene acceso para personas discapacitadas. Obviamente, el encargado del lugar hace todo lo posible para desanimar a Trevor y a Ben, y esto es bastante típico. Y como típico es que en lugar de ofrecerte posibilidades para acercarte a tu objetivo, te ofrecen premios de consolación. Pero ese no es el caso. El caso es tratar a todos con igualdad. Así que hazle como quieras, pero yo quiero ver a esa vaca. Lo mismo sucede con el padre de Trevor, quien también sufre de cierta discapacidad muy severa y bastante contagiosa, la ignorancia. Severa porque puede hacer mucho daño a las personas a tu alrededor y lo peor es que muchas veces la ignorancia puede ser tan intensa que ni siquiera te das cuenta de tu nivel de estupidez. Contagiosa porque basta que una persona te apoye en tu estupidez para que pienses que tienes la razón. De entrada les digo, el abandono o la indiferencia no se compran con dinero. El hecho de donar dinero a las personas discapacitadas no te hace mejor persona si no comienzas a tratar a los demás con dignidad e igualdad. No te estaciones en los lugares asignados para los discapacitados, despeja las rampas de acceso, faciliten la entrada a baños públicos, y no uses jamás la palabra minusválido. Se dice discapacidad. El que vale menos eres tú por tu ignorancia. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteo cinematográfico, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién salidas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en el mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.